Eh, se amaban. Se amaban. En la oscuridad sus cuerpos parecían fantasmas. Se amaban y en el cuarto sus vestidos vacíos eran como los árboles desnudos del jardín en un día de niebla. Pero ellos se amaban. Habían encendido un cigarrillo y fumaban los dos, cuidando siempre de colocar los labios en el hueco que dejaban los labios así como besándose. Eh. Procuraban que nada separase sus cuerpos. No hacía falta hablar, lo habían dicho todo. Solo los ojos parpadeaban a veces, sin luz, buscando los contornos del otro cuerpo amado. Y luego se estrechaban de nuevo los dos cuerpos y se enlazaban y los dientes ansiosos encontraban la carne y estallaban las luces en la pared del fondo. El cuerpo no quería perder el otro cuerpo. El tiempo aceleraba el corazón y se oía una música lejana y el silbido del tren en la estación del norte. Se amaban, inventaban de nuevo la razón de chistina. Sus bocas respiraban con el nuevo compás y sus manos yacían ya agotadas sobre la piel finita del amante en la sombra. Fuera quedaba todo. La vida era el amor, lo real era el cuarto, con sus sillas al fondo, un espejo, un viejo candelabro y un reloj que marcaba siempre la hora de llegar. Se amaban, todo estaba muy claro, sobre el mundo por todo se seguía